que trabajar para atrás, hai que dar un paso, tens que trabajar para atrás. Bueno, eu son Mou, de Dios que te criu, MC, tamén produzo, eh, son muralista tamén dentro do colectivo, vimos dende Ordes. Sí, o, o meu primeiro contacto ca música pois foi na casa, non? Sobre todo da parte de meus irmáns, sempre foron recolectores de, de música, non? E, e seguían moitas tendencias das que había nos anos, sobre todo nos anos 80. Pero tamén na escola tuve clases de, de música, eran cousiñas moi básicas. Sempre me lembro de que mm, eran sempre como clases en colectivo, non? Cada un cosía un instrumento e facíamos soar unha canción todos a unha, non? Tiñeu 12, 13 anos, empezaronme a caer cintas, casetes dos meus irmáns, sobre todo do meu irmán maior, Eh, foi cando foi a explosión do, do rap, do hip hop aí no, nos anos 90, principios, principios moi principios dos 90. O meu gusto para, cara ao rap foi ter un, un Wallman, Non? Eh, eu, para min, eso era increíble, ir pola rúa eh, cas miñas cintas gravadas, e, eh, eh, e sempre me lembro dese, dese detalle. Non? Eh podías escoitar música en calquer sitio, eso era increíble daquela época. Si, sí, eu penso que o mellor na adolescencia eh, como pasaba antigamente, o que pasa que agora eh, o mellor hai máis máis medios, non? Eh, creo que é unha saturación de da publicidade, de, de, de querer vender un, un tipo de, de música, non? Dos máis media, por así decirlo. Tamén creo que o mellor hai tanto donde, donde elexir, non? Que, que o mellor solo sobresae ese, esa determinada música que te queren vender. A chavalada pois, se perde un, un pouco hasta que non lle dá o, o, o punto de ah, pois a min gusta mesto, vou tirar por aquí. Unha parte de Dios que te criou, eh, dende o inicio, foi pois facer obradoiros, talleres eh, nos centros de ensino ou en calquer eh, sitio público ou, ou non público. O Levamos facendo dende, dende os inicios, dende, dos, dende o 2000 máis ou menos. A verdade é que sempre foi moi, moi satisfactorio. A rapazada pois, pois ve de primeira man como ti podes chegar a, a a esa parte de levar a, a música ao terreo profesional é moi satisfactorio como comentaba porque dali a uns anos pois te encontras o mellor a, a rapaces que están pois eh, metidos no, no tema musical no? a investigación que, que pudemos facer pois, eh, por medio das redes no? análisis tamén un pouco de eh, eh, en persoa, non? nos concertos, eh, nos obradoiros. Son tamén uns sitios onde se pode ver cal é o feedback non? Que, que ten a banda e creemos que nos últimos anos se ampliou se ampliou un pouco ese, ese abanico nos creemos que dende os 25 anos a, aos 45 pois é o noso o noso abanico, xente que, que escoita rap. Bueno, un saúdo ao son da nosa música e agardamos poder vernos pronto nas aulas e fora delas. Paso antes que avanzar para atrás, hai que dar un paso antes